我的天！ Thank you. Thank Za uwe ik ni maya nifta bang ting nikun ting nari Tumpai akatos ake akatos ekon talana weruta asi Za uwe ik ni maya nifta bang ting nikun ting nari Tumpai akatos